Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di SPL Channel Gimana kabarnya pecinta audio dan SPL lovers? Semoga baik-baik saja ya Dan puasanya juga lancar Sekarang soalnya udah minggu-minggu terakhir Kalau nggak salah di minggu ketiga kita berpuasa Oke okay? Di kesempatan kali ini saya akan membahas kabel snack yang di video sebelumnya kita sudah membahas semua kabel mikrofon dari CM1000 sampai CM5000 oke sekarang kita membahas kabel snack di SPL ini ada dua yaitu CSA dan CSB dimana ini terdapat 4 sama 8 kabel atau istilahnya 4 channel sama 8 channel kabel nah, oke okay, kita akan review apakah sama dengan kabel mikrofon apakah sama dengan GM1000 cm 1000 kan kayak kabel skerem lah itu istilahnya kabel kecil kan skerem oke okay, jangan kemana-mana kita akan review kabel DSA 4 ya inilah kabel CSA atau kabel snack 8 dan kabel snack 4 ini dengan tipe CSA 8 dan CSA 4 oke ini kita bisa lihat dalamnya sebelum kita kelupas sangat patut ya kemudian yang CS A4 kita bisa lihat ya oke kemudian kita ukur dengan menggunakan garis ukur oke okay. bentar saya fokuskan nah ini berdasarkan penggaris ukur di sini berdiameter 1 cm, 1,3 cm. Jadi kalau dikonversikan di milimeter menjadi 13 mm. Oke, kemudian yang CS4 CS4 ini kita ukur ini menunjukkan 1 cm berarti kalau dikonversikan melalui milimeter menjadi 10 mm oke setelah ini 13 mm yang CSA 8 ini yang 10 mm di CSA 4 oke kemudian e, untuk warna dari kabel CSA 08 dan CSA 04 ini ready warna hitam seperti yang saya bawa ini sama deep blue nah, biru kemudian ada dua warna oke kita langsung saja kelupas di bagian dalam CSA4 dan CSA8 oke oke ini sudah terkelupas bagian dalamnya ini ada empat, ini CSA 04 ini CSA 08 ada 8 kabel di dalamnya Oke kita langsung ukur menggunakan satuan milimeter Oke di bagian ini 2,6 mm ya teman-teman sudah kelihatan kemudian di bagian plusnya atau hotnya ini 0,8 nah ini dia 0,8 sama juga di main kemudian di ground ini ukuran 1 mili milih ya teman-teman jadi untuk plus ini berukuran 0,8 dan serabut ground ini 1 mili kemudian untuk serabut yang di dalam plus ini berukuran 0,1 mili kali 20 serabut nah ini dia kemudian untuk yang serabut ground ini berukuran sama 0,1 mili terdapat 20 kali juga jadi sangat standar internasional oke okay? kemudian ada nomor di dalamnya kabel JSA 08 atau JSA 04 ini ada 6 ada 5 kemudian ini ada 1 4 3 ini memudahkan kita untuk pengaplikasian di mixer jadi nomor 6 ini saya masukkan di nomor 6 untuk apa untuk mic atau untuk gitar untuk 5 untuk nomor 5 ini saya masukkan ke nomor 5 untuk apa keyboard seumpama gitu pengaplikasiannya jadi di kabel snack SPL audio ini memudahkan kita untuk memilih sebuah channel oke kemudian untuk bahan isolatornya juga sama dengan kabel JN dan kabel-kabel yang lain ini menggunakan bahan yaitu F U H E P E yang berkolaborasi dengan Amerika yang kuat dan tahan lama juga standar internasional jadi lentur ya lentur juga kuat nah, oke itulah spesifikasi dari kabel CSA 04 dan CSA 08 kemudian kita akan menyolder bagian ini apakah kuat seperti produk kabel CM 1000 sampai 5000 oke kita akan buktikan ya sekarang kita solder ya untuk pengetesan isolator yang bagian plus dan minnya oke langsung saja ini saya pakai timah biasa ya timah-timah yang beredar di pasaran tidak terlalu murah tidak terlalu mahal kemudian ini saya pakai solder 40 watt oke kita coba dari plusnya dulu ya sangat mudah menempel kemudian untuk mainnya sangat mudah juga menempel dikarenakan apa kabel SPL audio ini semua memiliki tembaga murni ya teman-teman jadi sehingga sangat mudah untuk kita solder nah, jadi bersahabat dengan timah nah, oke okay. kita coba lagi ternyata masih kuat isolatornya dengan menggunakan bahan FUHEPE e. dia sangat kuat terhadap panas inilah hasil dari solderan di kabel CSA 08 dan 04 Oke, kita kembali lagi melihat spesifikasi dari CSA 04 dan CSA 08 tadi kita sudah review dan mengelupas kabel snack CSA08 dan CSA04 ya teman uh, ini saya rasa cukup ideal ya untuk kabel snack tidak terlalu apa tebel juga kan tetapi juga kuat dan lentur kemudian untuk tarikan panjang pun tidak masalah karena apa sudah dilengkapi dengan aluminium foil nah, ini terasa sangat aman ya dari noise-noise yang tidak diundang <laughs> kemudian ini untuk ready stocknya ada ukuran 100 meter aja tidak ada 50 meter jadi nanti kalau teman-teman beli mungkin patungan dulu sama teman-temannya <laughs> jadi aku yang 25 aku yang 50 aku yang 10 meter atau gimana kan enak jadi lebih hemat <laughs> untuk di video selanjutnya kita akan mereview di CSB ya CSB 4 dan CSB 8 itulah dari saya kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa untuk subscribe di SPL channel ini kemudian jangan lupa untuk like jempolnya kemudian dan apa kirim komentar kritik dan saran teman-teman untuk kemajuan di SPL channel ini oke okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam SPL Audio Indonesia